grasa. conseguir 16 finales diferentes, 16 finales totalmente diversos el uno al otro, pero no solo, son diferentes. Cada uno tiene dentro una sorpresa, una sorpresa que ni siquiera están increíbles y no te puedes perder ninguno. Estoy segura que comienza a jugar y elige lo que